ましたこの度いやみんなね笑い事じゃないの私がねこう騒いでるからね今日もどうせ風見は変だおかしいみたいな感じになってるかもしれないけど笑い事じゃないのこのぐらいの青いブルーブルー系の瓶に入ってる日本酒なんだけどせっかくねこの前私のチャンネル登録1万人記念で玉木ちゃんにプレゼントしてもらった1本1万ぐらいする超 日本酒だったんだけどあれどこ行ったのかなと思って違うんだよ私あそこに置いといたのこれこここれこれこれこれここに置いといたの飾っといたのそれがないのおかしくない最後に見たのは昨日なんだよってことは犯人は私が寝ている間に入ったと思うのわかる捕まえてくれたら本当にもう何でもするわ 探すねでも私がねみんなのことを疑ってる <laughs> 疑ってないいや疑ってるみんなこの中で撮った人いるでしょまあどうでもいいんですがちょっと探します本当にないんだよもうやだなないないんだよあとどこ上上に置くわけないしな全然ないじゃんてか私こんなに狭い家に住んでるんだから見つからないってのがおかしいのだからもうこれはね絶対泥棒に入られてるの わかる <laughs> もうなんでよ2019年早々こんな不幸が起きるわけ2019年初めから嫌なことばっかりじゃんなんで私なんで私なのうん <laughs> 楽しかった 今日の飲み会はねもうめちゃくちゃ余裕でしたよ <laughs> まだ飲めるぞ <laughs> いいところにいいお酒があります飲むに決まってんじゃん 今日も動画を見てくれてありがとう次に見るのがこの動画その次に見るのがこれあその前に